To pomeni, da si mladi brez neke zaposlitve težko omogoči samostojno življenje, težko si omogoči stanovanje ali celočno ustvariti družino. Zdaj, večino moje generacije, tudi sam sem v tej situaciji, veliko krat se poslužuje nekih oblik prekarne zaposlitve, torej samo zaposlitev preko raznih pogodb, študentsko delo, to pa ne omogoča neke socialne stabilnosti mladim. Za to situacijo pa niso krivi mladi, ki to situacijo sprememo, ampak delodajalci, ki to izkoriščajo in tudi sistem, ki jim to omogoča. Torej, zakonodaja imenovana Steber socialnih pravic, ki je pripravila komisija, in se ukvarja tudi z delovnimi pogoji, zato bom do trga dela, bo zagotovo imel pozitiven prispevek za posljivosti mladih in nasplošno dela mladih.